Una mañana un muchacho me llegó. ¿Qué es Federico? De cui mucho hablate. Entonces si eres puesto. Diré el mio mejor amigo, anche se è un muchacho pendiente. O che significa pendiente? Significa strano. È un amico, e si chiama Federico e si sente muy caliente, el corazón le va muy fuerte. amigo y se llama Federico y se siente muy caliente, el corazón le bate fuerte. meo amigo y se llama Federico y se siente muy caliente, el corazón le bate fuerte. meo amigo y se llama Federico y se siente muy caliente, el corazón le bate fuerte. y se siente muy caliente, el corazón le bate fuerte.